السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فاطمة الجاوي زي ما وعدتكم في الحلقة السابقة هنا راح أبدأ أنزل معكم وصفات لل keto diet. ومعنا اليوم والأول وصفة وصفة نوتيلا الكيتو خلينا نشوف الطريقة والمقادير عندنا بندق محمص عندنا زيت جوز الهند عندنا فانيلا عندنا بودرة كاكاو وعندنا سكر ال monk fruit رشة ملح طريقة حنحط كل البندق اللي عندنا في الخلاط هنشغل الخلاط لأكثر من مرة ألين ما نوصل للكثافة المطلوبة نتأكد إنه ما في حاجة على حواف جك الخلاط بنفس الماكينة أخذ معايا ضربتين كل ضربة كانت لمدة دقيقة كاملة تأكد من الكثافة بعد كده نبدأ نضيف بودرة الكاكاو نضيف السكر نضيف الفانيلا نضيف زيت جرس الهند للمعة طبعا ما ننسى الملح نرجع نخلط مرة ثانية ناخذ البواقي من جدار الخلاط ونرجع نخلط مرة ثانية برضو هذه الطريقة أخذت مني ضربتين بالخلاط بس هجيب برطمان قزاز وحفضي فيه نوتيلا زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة وبسيطة راح أحط لكم كل المعلومات تحت في صندوق الوصف وباقي المعلومات في حسابي في الانستغرام جربوا الوصفة وأعطوني رأيكم هني وعافية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا like و share و subscribe وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في الحلقات الجاية I love you bye